өткөргүчтөрдүн жарыш туташуусу менен сиз кезиккенсиз мисалы вольтметрде өткөргүчкө ушундай туташтырат вольтметр аркылуу чыңалуу аныктап алабыз сүрөттө эки лампанын ачкыч аркылуу ток булагына жарыш туташуусун көрүп турабыз жана схемасы дагы тартылган жарыш туташтырууда бардык өткөргүчтөрдүн бир учу чынжырдын а чекитине ал эми экинчи учу башка б чекитине туташтырылат эгерде а жана б чекиттерине вольтметр туташтырсак анда биринчи жана экинчи лампанын чыңалуусу бирдей экенин көргөзөт